දවසක් ඔයාලා හැමෝටම ඔන්න අදත් අලුත් වීඩියෝ එකකින් අලුත් දවසක අද අපි හදන්න යන්නේ මෙන්න මේ වගේ රෝල් රෝල් යන ටයිටල් ලිස්ට් එකක් අපි බලමු ඒක කොහොමද හදාගන්නේ කියලා. දැන් අපි යමු වීඩියෝ එකට. හරි යාළුවනේ අද අපි හදන්න යන්නේ රෝලිං ඉෆෙක්ට් එකක් තියෙන ටෙක්ස්ට් එකක් ඔයාලට මුලින්ම ඔයාලගේ ප්‍රීමියර් ප්‍රෝ ඕපන් කරගන්න ප්‍රීමියර් ප්‍රෝ ඉන්ස්ටෝල් ඉන්ස්ටෝල් කරලා නැත්නම් දැන් ඉන්ස්ටෝල් කරලා ඩවුන්ලෝඩ් කරලා ඉන්ස්ටෝල් කරගන්න මම ඕපන් කරගන්නවා ප්‍රීමියර් ප්‍රෝ 2020 CC version එක මේකේ new project කියන තැන ක්ලික් කරන්න ක්ලික් කරලා මේක ඕකේ දෙන්න මේ චූටි වින්ඩෝ එක

ලෙගසි ටයිටල් කියලා එන්නේ කලික් කරන්න කලික් කරාට පස්සේ මේක ඕකේ කියන ඕකේ කියලා දෙන්න ඕකේ කියලා දුන්නාට පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මේ වගේ චූටි වින්ඩෝ එකක් බලා ගන්න පුළුවන් මේක එහෙමම ක්ලෝස් කරලා දාන්න ඊට පස්සේ මෙන්න මෙතන ඔයාලගේ ප්‍රොජෙක්ට් පැනල් එකේ තියෙනවා ලේයර් එකක් ක්‍රියේට් වෙලා එන්නේ ලේයර් එක ඩ්‍රැග් කරලා ඩ්‍රොප් කරන්න මෙන්න මෙතන තියෙනවා drop here to create sequence කියන තැනට drag කරලා drop කරන්න. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ layer එක උඩ double click කරන්න. double click කරාට පස්සේ ඔයාලට අර කලින් open වෙච්ච window එක ආයිත් open වෙනවා. ඊට පස්සේ ඔයාලට මුලින්ම කරන්න තියෙන්නේ type tool එක එහෙම නැත්නම් text tool එකට ගිහිල්ලා මෙන්න මේ වගේ text box එකක් create කරගන්න. Thank you. එකක් එහාට තියාගන්න එහාට තියාගෙන මේක එක දික් කරගන්නවා මම ඊට පස්සේ මේක මොකක් කරන්නද මේ ටයිප් ටූල් එකට යන්න ටයිප් ටූල් එකට ගිහලා ඔයාලට මෙතනින් ඕනනම් ඔයාලගේ සේරම ටික ටයිප් කරන්න පුළුවන් මම එහෙම කර කර ඉන්නේ ඒක ගොඩක් වෙලා යන වැඩක් මම වෙනම ටයිප් කරගෙන තියනවා මෙන්න මෙහෙම ටෙක්ස් දෙකක් මුලින්ම මේ ලිස්ට් කියන එක මම ටයිප් කරගත්තා නෝට්පෑඩ් එකේ මම මේක මුලින්ම අන්න මෙහෙම කරලා කන්ට්‍රෝල් C කියලා දාලා කොපි කරන්න පුළුවන් ඕන නැත්නම් මවුස් එක රයිට් ක්ලික් කරලා කොපි කියන එක දෙන්න පුළුවන් කොපි කරලා ඔයාලා මේක ප්‍රීමියර් ප්‍රෝ එකට ගිහිල්ලා මෙතනට මෙතනට පේස්ට් කරන්න කන්ට්‍රෝල් V කියලා දුන්නාම මේක ඔටෝ පේස්ට් වෙනවා මේක ආවේ සිංහල ෆොන්ට් එකකින් මම ඒකෙන්ද මෙතන කන්ට්‍රෝල් A කියලා දීලා සේරම ටික සිලෙක්ට් කරගන්නවා ඕල් සිලෙක්ෂන් ෂෝට්කට් එක තමයි කන්ට්‍රෝල් C කියලා කියන්නේ ඊට පස්සේ මම මෙන්න මෙතන තියෙන ෆොන්ට් එක චේන්ජ් කරන ඩ්‍රොප් ඩවුන් එක ඒක සිලෙක්ට් කරලා මම ෆොන්ට් එක චේන්ජ් කරගන්නවා මෙන්න මෙතන ලොකු ටී අකුරකුයි පොඩි ටී අකුරකුයි තියෙන තැන ඉස්සරහා තියෙනවා සයිස් කියලා ඔප්ෂන් එකක් එන්න ඒක ඔබාගෙන වම් පැත්තට අදිනකොට අපේ ටයිටල් බොක්ස් එකේ සයිස් එක අඩු වෙනවා සයිස් එක අඩු වෙන ගන්න ඔයාලට එන්නේ ඔප්ෂන් එක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් තාත්තා වැඩි කර ගන්නවා ඊට පස්සේ මම අනිත් මගේ ටයිටල් බොක්ස් එකත් ක්‍රියේට් කර ගන්නවා කලින් විදිහටම කන්ට්‍රෝල් A කියලා දාලා සේරමඩික සිලෙක්ට් කරගෙන ආයෙත් කන්ට්‍රෝල් C කියලා ගහලා සේරමඩික් කොපි කරගෙන මෙතනට ඇවිල්ලා කන්ට්‍රෝල් V කියලා දෙනවා. ඊට පස්සේ ඔයාලට බලන්න පුළුවන් මෙතන මේකේ සයිස් එක තියෙන්නේ 29ක්. මේකෙත් හරියටම 29ක් කරගන්නවා පොඩි කරගෙන ඊට පස්සේ මේක බෝල්ඩ් දෙනවා මේක ඕල් සිලෙක්ට් කියලා දෙනවා බෝල්ඩ් දෙන්න කලින් ඕල් සිලෙක්ට් දෙන්න ඕනේ ඕල් සිලෙක්ට් දීලා ඊට පස්සේ අපි ෆොන්ට් එක චේන්ජ් කරගමු හරි ෆොන්ට් එක චේන්ජ් වුණා ඊට පස්සේ ඔයාලට ගන්න තින්නේ මේක අපිට මේ පැත්ත ගන්න ඕනේ ආයි පොසිෂන් එකේ යන්නේ සෙන්ටර් එකේ තියන්න ඕනේ මේක කන්ට්‍රෝල් A කියලා දාන්න කන්ට්‍රෝල් A කියලා දාලා ඊට පස්සේ මෙන්න එතන තියෙනවා මැද්දට දාන්න පුළුවන් ආයෙත් ඊට පස්සේ එහා කොනට දාන්න පුළුවන් මෙන්න මේ මේ විදිහ ලස්සනයි කියලා මට හිතෙනවා ඊට පස්සේ මම මේ ටයිටල් බොක්ස් එකේ ගානට මේ බොක්ස් එකත් ගන්නවා මෙන්න මේ විදිහට ඊවස්සේ ටෙක්ස් ටූල් එක අරගෙන මේක එන්ට කී එක ඔබලා මේක ගානට හදා ගන්නවා. ඔයාලට පේලා ඇති මේක කිසිම රෝලින් ඉෆෙක්ට් එකක් බලා ගන්න බෑ. ඒකට ඔයාලට කරන් තියන්නේ මෙන්න මෙතන තියෙනවා අයිකන් එකක්. මෙන්න මේ අයිකන් එක උඩ සිලෙක්ට් කරාට පස්සේ ඔයාලට මෙන්න ඔයාගේ චූටි වින්ඩෝ එකක් ඕපන් වෙනවා ඒක රෝල් කියන තැනට මේ ටික් එක දීලා ඊට පස්සේ ඕකේ කියන එක ප්‍රෙස් කරන්න. ඕකේ කරාට පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මේ විදිහට රෝලින් ඉෆෙක්ට් එකක් මේකට ඇඩ් වෙලා තියෙනවා බලා ගන්න පුළුවන්. ඔයාලට මේකේ අකුරු ටික පේන්නේ නැත්නම් මෙන්න මෙහෙම කරලා මේක යටට යන ගමන් මේකෙන් අදින්න පුළුවන් මෙතන තියෙන මැද තියෙන ඩොට් එකෙන් පාන සේරම ටික හදාගත්තා මම ඊට පස්සේ ටෙක්ස් ටූල් එකට ගිහිල්ලා මේකේ සයිස් එක තව පොඩ්ඩක් අඩු කරගන්නවා මේක මුලින්ම අපි ගන්න ඕනේ control A කියලා ගහලා සේරම ටික select කරගන්න ඕනේ select කරගෙන ඊට පස්සේ title එකේ සයිස් එක අඩු කරගන්න ඕනේ 29ට තිබ්බේ මම 27ට හදාගන්නවා title එකේ size එක ඊට පස්සේ මම යනවා පස්සේ දාපු පොසිෂන් කරන ටයිටල් බොක්ස් එකට ටයිටල් බොක්ස් එකට ගිහිල්ලා ඊට පස්සේ මෙතන ගානට සයිස් එක හදාගත්තා ඊට පස්සේ මෙතන ටෙක්ස්ට් ටූල් එකෙන් මේක බැක් පේජ් එක ඔබ කොහොම වඩනවා ෆවුන්ඩර් බයි කියලා මම දාලා තියෙන සේරම ටික පෙන්නනවා ඊට පස්සේ ලාස් කියලා තියෙන ටික මම තව පොඩ්ඩක් පල්ලෙහාට ගන්නවා. මෙන්න මේ විදියට එන්ටර් බටන් එක ඔබ ඔබ යන්න. එතකොට මේක හරි ගානට ආවා. ඔයාලට පේනවා ඇති. ඊට මම ආයිත් මූ ටූල් එකේ එහෙම නැත්නම් සිලෙක්ෂන් ටූල් එකට ගිහිල්ලා මේක තව දුට්ටක් පල්ලෙහාට අදිනවා. අපේ මේ ටයිටල් බොක්ස් එකේ ගානටම අපි ඇදලා ගමු. ඊට පස්සේ මේ type tool එකට text tool එකට ගිහින් එකකට ගිහිල්ලා මේක එඩිටින් බයි කියලා මම එඩිට් කරන සොෆ්ට්වෙයාර්ස් ටික දාලා තියෙනවා. ඒ ටිකට ගන්න හදා ගන්නවා. ඊට පස්සේ රෙකෝඩින් බයි කියලා දාලා තියෙනවා මම රෙකෝඩ් කරපු ටික. රෙකෝඩ් කරන්න පාවිච්චි කරපු සොෆ්ට්වෙයාර්ස් ටික තමයි එතන තියෙන්නේ. ඊට ඔයාලට පේන ඇති මම ඒක ගාන්ට මගේ මට ආසහිතන ඉදිට මම ලස්සන්ට හදාගත්තා ඊට පස්සේ දැන් රෝලිං ඉෆෙක්ටකත් ඇඩ් වෙලා තියන්නේ මම ඊට පස්සේ මේ වින්ඩ එක ක්ලෝස් කරන සේව් කරන්න මුකුක් කන්න හැ මේ කෙලින්ම ක්ලෝස් කරලා දාන්න තියන්නේ ඊට පස්සේ මෙහෙම ඔයාලට ප්‍රොජෙක්ට් පැනල් එකේ මෙන්න මේ විදිහට බලාගන්න පුළුවන් ඊට පස්සේ මම ප්ලේ කරනවා ඔයාලට පේන ඇති මේක ෆාස්ට් හරිම ෆාස්ට් යනවා ඒකට ඔයාලට කිසිම දෙයක් සොරි සයිස් එක නෙමෙයි වේගය නිකම්ම අඩු වෙලා යනවා. මෙයාට මේක ලොකු කරාට පස්සේ වේගය ඉතාමත් හිමීට තමයි මේක යන්නේ. ඔයාලට පේන ඇති අපි මෙන්න මේ විදිහට ටයිටල් ලිස්ට් එකක් ප්ලේ වෙනවා හදාගත්තා. මගේ channel එක subscribe කරන්න නැත්නම් අනිවාර්යෙන් subscribe කරන්න මෙන්න මේ වගේ වීඩියෝ බලන්න. ඔයාලා අනිවාර්යෙන් මගේ channel එක subscribe කරලා තියාගන්න. එහෙනම් යාළුවනේ ඔයාලට සුබ දවසක් වෙන්න කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා. අදට මම සයින් අවුට් වෙනවා. ඔයාලට සුබම සුබ දවසක්.